Mambo vipi? Stein TV siku ya leo tuko maeneo ya Kawe na tumekuja kupiga story nyingi na mfanyabiashara ambaye anauza mkani, mama ise ambaye ameamua kupambana. Nataka tupige naye story nyingi, tujue namna gani basi ameanza na changamoto zake, namna gani ameweza kufunufaika na hii biashara. Mimi naitwa Keti, mambo poa? Mzima mzima, si za kwako? Safi, bado tunaendelea kufunga? Eh, tuna sita saizi. Katika zile sita tumebakisha ngapi sasa hivi? na tumebakisha moja. Okay, kwa majina sasa tunakufahamu kama nani? Kama mama mkaa. Mama mkaa hivyo hivyo hapa kama mama mkaa watu wanafika. Eh. Sawa, mama mkaa, mtuambie hii biashara ambayo unaifanya umeanza muda gani na mpaka sasa hivi na muda gani tangu uanze kuifanya? Hii saizi ina miaka miwili, ila ina changamoto zake. Changamoto? Hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Ya kwako ina changamoto. Changamoto ya biashara yako ya mkaa ni ipi? kama kipindi hiki cha mvua, mkaa umekuwa shida sana kupatikana na pia, kupatikana pia gharama gharama nyingi sana mm. Yaani sasa tunanunua gunia elfu sabini okay. E, eh, yani pakatanaji wake mgumu. Na vipimo unapimaje? Labda kuna cha shingapi cha shingapi cha shingapi ngapi? Ushaniambia gunia elfu sabini. Sasa kwenye ile gunia uje uitafute elfu sabini na faida <laughs> kuna kimbembe. Kipimo ni shingapi Kuna elfu moja mia tano kwa elfu mbili mm. na bei ya hapa ni sawa na bei ya watu wengine ambao wakaribu wenzio ambao wanauza au ni tofauti? Ni sawa. Mm. E, ina maana tunaongea, tunaweka vipimo vinakuwa ni sawa. Ikitokea umepandisha wenzio wanakuchukulia hatua gani, labda au ni wewe tu na maamuzi yako? Ah, wateja watanikimbia sasa, huwezi kupandisha hivi hivi lazima mkubaliane wote, tunabadili tunabadili. Eh, ina maana saizi mkaa shida. Kama mteja akija akilalamika, ina maana wa elfu moja unamfanyia sababu kuna wengine wa hali ya chini, kuna wengine. Sasa kwenye hili gunia tukiuza elfu moja mia tano kwa elfu mbili tunakuja tunapata faida kweli kwa shilingi elfu sabini gunia moja? Kidogo hata ukipata elfu mbili au elfu tatu unarizika nayo hivyo hivyo kuliko kukaa nyumbani. Kukaa nyumbani unajua hali ngumu. <laughs> Umezungumza swala kukaa kuliko kukaa nyumbani. Kuna wakina mama kama wewe mabinti, vijana wa kiume, na hii biashara mkaa anaweza kufanya mtu wa jinsia yoyote, umri wowote, kikubwa tu awe na nia na malengo kwenye hii biashara. Kuna wakina mama kama wewe na mabinti na vijana na watu walika zote wapo hawafanyi biashara yoyote, labda sababu za moja mbili tatu, wao ndo wanajua sababu ni nini. Unawashauri nini? Mi nawashauri wafanye biashara, wasitegemee mtu, labda ina maana hela kwa kwa mwenyewe, unajua anajaamulia kufanya chochote kile mm. kuliko hela kuomba, au kama mwanamke mwenzangu mm anategemea hela mwanamme, asitegemee hivyo, yani ajitafute hela yake mwenyewe, apambane kama mwanamke, asitafute labda hela mwanamme tu, hapana. Sapoti kubwa unaipata wapi? Labda kuna mkopo unakopa mahali, labda mume anakusaidia, au kuna mahali unapata sapoti kubwa kwenye hii biashara? Hapana, mimi napambana tu mwenyewe. Mume mimi hapana, sitegemei mume wala nini. Mume unaye? Mume ninaye. Kwa hiyo hata kidogo ukitokea umekwama, hawezi kusupport kiwango chochote cha pesa. Ah, mimi nasamini sana biashara yangu, yaani kwenye kukwama inakuwa ni vigumu, napambana. Wewe ni mwanamke wa shoka, <laughs> nabidi nipambane. <laughs> Unapambana kama Zuchu alivyosema, anapambana. Eh, sitaki kula msingi. <laughs> Eh, okay. Sawa, sasa hebu tuambie kwenye hii biashara umeshasema kwamba ina changamoto, lakini tangu umeanza kuifanya mpaka sasa hivi inawezekana imeshakupa faida kwa kiasi fulani. Uh, kwa mtu ambaye anatamani kufanya biashara kama yako ya kuuza mkana, ameshakusikia wewe ni mpambanaji, unapambana, utaki kula msingi, kitu ambacho kwa watu wengine sio rahisi. Yani mtu kaanza kidogo kufanikiwa kidogo, shakula msingi tayari, umeona anaanza kuumba, naomba support uh, umewezaje kama mwanamke yani umewezaje kusimama kwa muda wote tangu umeanza mpaka sasa hivi fanya mtu ajisikie kwamba na yeye pia anaweza kusema ukweli yani yani mkaa una faida na una hasara Umeelewa? Unapopata faida ile ndio unapoitumia. Msingi unaendelea kubaki pale pale. Sema ukweli, mimi mkaa umenitoa mimi, mpaka saizi nishanunua viwanja na ina maana viwanja vyangu nategemea saizi kujenga tena, mimi nihamia kwangu. We, hapo bila support ya mwanaume? Ah, sina support ya mwanamme Napambana mwenyewe kama mwenyewe. Ni nini ambacho kinakufanya useme mimi napambana mwenyewe? yani kuna nini labda baba baba baba, baba mwanaume ambaye uliye naye labda kuna kuna vitu fulani haviko sawa kwa umeamua tu uanze kufanya vitu vyako mwenyewe hapana mimi mume wangu kanikuta ina maana tumeoana kanikuta na biashara yangu ya mkaa sasa ina maana sikutaka kumhusisha kwa chochote kwa ajili ya mkaa ndio maana akaniachia na mimi niendelee kupambana mwenyewe kama mwenyewe hivyo hivyo mm. ehe biashara ikiwa nzuri tunauza gunia ngapi Kiwa nzuri tunauza gunia tatu mbili kwa siku. Eh. Usiniambie. Eh. Wewe. Na nianze kufanya biashara ya mkaa. <laughs> Fanya tu. na mimi nianze kufanya biashara ya mkaa. Kumbe hakuna uchawi. Eh? Ah, mna uchawi ina maana mwachie Mungu. Kila kitu we mwachie Allah. Ule mkaa naona kama vile umeloana. Kwa mfano, inapotokea kama hivi, sijui ni sawa umeloana au mimi macho yangu. E, ukija kama na mvua hivi saa zingine magari, kuna magari mengine yanapitisha maji. Sasa inakupa haikupi ugumu kwenye kuuza mkaa, maana ushazoea kuuza maybe biashara ikiwa nzuri ni ya tatu mpaka mbili kwa siku. Imetokea sasa mkaa umekuja umeloa, tunafanyeje ili kuuza? Uelekeze wateja, mteja akirizika unampimia, ah, inabidi umwambie kwamba mkaa umeloa, nikupimie hivyo hivyo. Ehe akija ina maana mkaa akirizika na mkaa ulioloa mwenyewe anakuambia nitaenda kuanika, haina shida, anachukua kama anakuelewa haiwagi hivyo. Ina maana saizi ni mvua, kuna wengine wanajua, wanaelewa ni mvua hii. Saizi hata ukienda popote magari yote, ina maana mkaa umeloa, nachukua, haina shida. Lakini ukiachana na kuloa, naona chenga ni nyingi kuliko mkaa ambao una ukubwa ukubwa gunia elfu sabini kama ambavyo umezungumza, ikitokea maji yanakuwa yani yameloanisha magunia, mkaa umeloa, biashara pia inakuwa ngumu. Kama ni chenga kiasi hiki, ina maana elfu sabini hiyo tunazalisha kweli hapa? Inabidi upambane, uchanganye mkubwa na mdogo. Mteja anakuelewa? Eh, mteja anaelewa, lazima uchanganye mkubwa na mdogo. Yaani huwezi kumpimia mkubwa tupu au mdogo tupu, haiwezekani. Ila kuna wengine wanapenda mdogo mdogo vile vile, hawataki ule mkubwa mkubwa. Tofauti na hii biashara, kuna biashara gani nyingine ambayo tunafanya labda ni sehemu ya kutuongezea kipato? Hapana, hii hii tunakomaa hapa hapa na hapa hapa, tunakomaa hapa hapa. <laughs> Umesema una miaka nayo mingapi? Na miaka miwili kasoro. Miwili kasoro na umerizika hapo hapo wewe? Eh, nimerizika. Mm. Hongera sana, wewe ni mwanamke wa nguvu. Asante. Mpambanaji kweli kweli. Asante. Okay, sawa. Mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo umeona mwanamama ana mume, si kwamba hana mume, hapana, lakini yeye ameamua sitegemee mumewe na afanye biashara yake ya mkaa. Pia ametuambia jinsi gani ambavyo anaweza kufanya biashara yake hii ya mkaa inamlipa kweli kweli, imemnufaisha, imemfanya mpaka amepata viwanja na sasa hivi kwenye harakati za kujenga. So una vingi vya kujifunza kutoka kwa mdada huyu ambaye anapatikana hapa Kawe, anaitwa Mama Mkaa. Ukifika Kawe uliza Mama Mkaa, mtaa wa Josefu. Ehe atakufundisha vingi na pengine anaweza akakupa pia elimu ya biashara. Mimi naitwa Keti, Thanks so much behind the camera. Yuko Raj Classic na hii ni Mjasiriamali. Tukutane wakati mwingine.